Qu'est-ce que c'est la ZAD C'est plus facile de dire ce que c'est pas. La ZAD, ça n'est pas une communauté. La ZAD, ça n'est pas un groupe de personnes qui se met d'accord <laughs> sur quoi que ce soit. La ZAD, ça n'est pas un projet de qui que ce soit. Ou bien peut-être c'est le projet de certains, mais en tout cas, c'est pas un projet collectif. La ZAD, c'est pas un centre d'entraînement pour warriors virilistes. <laughs> la ZAD, c'est pas une zone safe pour des filles. La ZAD, n'est pas un espace en dehors de la société. La ZAD, n'est pas un espace où on a mis à bas l'État. <laughs> ça serait vachement bien, mais ça voudrait dire que la notion de l'État, c'est vraiment que les flics et les juges, quoi. Et je crois qu'en quand on est arrivé au début du mouvement d'occupation, un peu à l'appel d'un certain nombre d'habitants de la ZAD, qui euh, trouvaient que les trucs qui se faisaient au niveau euh, info, au niveau juridique, c'était nécessaire, mais c'était insuffisant. Il y a eu un appel à, venir occuper pour aussi résister un peu plus concrètement sur le terrain. Ça fait une force qui est assez différente quoi, de gens qui viennent, non pas parce qu'il y a un projet de merde qui arrive chez eux et qui voit bien qu'ils se font avoir par un semblant de démocratie pour un truc qui leur parle pas, mais des gens qui viennent exprès pour lutter. Et nous, tu vois, on est venus avec une culture un peu, euh, plein d'entre nous, de squatteurs, anarchistes ou communiste ou je sais pas quoi là, mais avec des grandes idées politiques et, du coup ça fait un mélange assez incroyable de gens. Je pense que les trucs qu'on fait ici qui me marquent le plus, qui va avec l'idée d'être contre, contre le monde de l'aéroport, c'est la gestion des conflits. Ici, on n'a pas on n'a pas de police. La police vient même plus sur zones. On n'a pas de prison, on n'a pas de système euh, judiciaire complètement classiste et horrible. Et c'est énormément de boulot, mais des problèmes qui nous concernent, au lieu de les déléguer à l'État, on les gère nous-mêmes. Et ça, je trouve vraiment impressionnant. Moi, je pense que euh, la, Z a un, rôle à jouer sur le plan politique euh, parce que ici on a le temps et le potentiel pour euh, réinventer des outils politiques. Mais sur le plan écologique, etc., j'ai l'impression que c'est pas le, la chose la plus importante qui se passe ici, se passer de, du nucléaire ou du pétrole, euh, il y a des gens qui le font sur la Z, mais c'est à petite échelle et c'est pas en le faisant à petite échelle que ça va changer le monde, j'ai l'impression. Pour moi, il faut qu'on change les bases, les, racines du système en fait, et, une de ces racines, c'est euh, la hiérarchie et la décision verticale euh, on est des humains tous très, très différents des uns des autres, on est ensemble et qu'est-ce qu'on fait eh ben, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut des chefs. Par exemple, quand on atterrit en garde à vue, pour des récup ou pour autre chose, les gendarmes demandent euh, à chaque fois qui décide, euh, qui prend les décisions. Ah ouais. Moi, avant de venir vivre sur la ZAD, du coup, je disais beaucoup des... Mais si, c'est possible de vivre sans l'État, on s'organiserait juste euh, entre nous, en, discutant, en conseil de quartier où je disais oui, ça serait possible de vivre sans la justice euh, et sans la prison, euh, on n'aurait qu'à faire comme ci ou on aurait qu'à faire comme ça. Et puis, venir vivre là, et je crois que c'est pour ça que sur le coup j'ai du mal à en repartir, d'un coup ça m'a fait me dire tout ce que tu as toujours dit, tout ce que tu as toujours prôné, là tu peux essayer. Vas-y, essaye pour voir. Ah, bah c'est bien galère. Vas-y, essaye pour voir. Alors on peut faire sans la justice. Ok, on fait comment pour pas juger à l'emporte-pièce on fait comment pour faire du cas par cas, on fait comment pour quand même avoir un peu l'impression d'être efficace. Ah, pourquoi on a besoin d'être efficace On fait quoi des gens qu'on veut plus euh, L'autodéfense collective, ça voudrait dire virer des gens d'ici. Ok, mais on les vire où Ils vont où Ils font quoi Ils viennent quoi Ils répètent leur violence sur qui Est-ce qu'ils euh, ils finissent pas par euh, un soir bourré défoncer un abribus et aller en tôle Est-ce qu'on s'en fout est-ce que du coup, on ne fait pas une zone de privilégiés, de zones de gens qui n'ont jamais été soumis tellement à la violence qu'ils sont pas en pète au casque Et puis plein de trucs comme ça, quoi. Mais du coup, je trouve ça vraiment intéressant de venir essayer ce qu'on. essayer et pas dire qu'on y arrive, quoi. On ne peut plus dire qu'il y a un bloc de squatteurs qui serait censé être euh, autogestionnaire et anti-autoritaire et qui serait à peu près sur les mêmes positions et un bloc de citoyennistes et d'associatifs qui sont plus habitués à un fonctionnement en bureau ils font des élections et que c'est le conseil d'administration qui décide et tout. Mais c'est plus complexe, j'ai l'impression à l'intérieur de chaque bloc, on retrouve un peu toutes les positions. Mais c'est sûr qu'à plein de moments ça clash et qu'il y en a qui aimeraient bien que tout ressemble plus à ce dont ils rêvent. C'est ça qui fait une richesse qui, je pense, à la fois nous rend assez incontrôlable et incompréhensible pour les autorités, et à la fois euh, faire en sorte que c'est pas euh, pas un petit groupe qui fait s'organiser avec ses potes euh, qui sont tous d'accord entre eux. Hein. Je trouve que c'est un des trucs incroyables de, ce qui se passe aussi. Et un des trucs fatigants qui fait qu'il y a plein de jours où tu te dis mais franchement cette lumière je vais me casser et tout ce que être hein. euh, ah On a eu un, ensemble de 200-300 personnes à, vivre sur place. Les projets de maraîchage, les projets de céréales, les projets de boulangerie, fromagerie, etc. sont distribués de manière publique, ou pire, de manière affinitaire, mais en général, c'est euh, soit le non-marché qui est un endroit où où les, les gens qui veulent euh, qui ont besoin viennent se servir, soit euh, des grands banquets, des grandes bouffes, etc. T'as pas de pression individuelle de devoir faire quelque chose en échange de quelque chose. C'est pas direct comme ça quoi. Au niveau local, moi je pense que c'est vachement important qu'il y ait des espèces d'enclaves autonomes, alors peut-être pas aussi euh, évidentes que les nôtres. Peut-être que quand tu t'as pas deux faits, 2000 hectares de disponibles, tu fais ça de manière euh, plus cachée, etc. Mais c'est des réseaux qui existent déjà et je pense qu'il euh, faut les rejoindre et les faire grossir. Quoi. On va dire qu'une des raisons pour lesquelles je suis sur la ZAD, c'est parce que je me, veux passais de l'autorité. Euh, c'est une tierce personne qui va décider euh, pour toi comment tu dois te comporter, et ce que tu dois faire et ce qui est entendable pour contrer euh, l'autorité, c'est euh, de se dire euh, comment on fait pour donner le pouvoir en fait. Lorsqu'on a du pouvoir, comme par exemple on a des informations que d'autres personnes n'ont pas et dont elles ont besoin pour pouvoir vivre, ou on a des compétences, ou on a des outils, ou on a des moyens type des bâtiments ou de l'électricité, ou réussir en tout cas à rendre ce pouvoir accessible à tout le monde et à ce qu'il y ait de la transmission de savoir. Du coup, ça se traduit dans le fonctionnement général. Chaque semaine, une réunion des habitants qui se déroule sur la sur la ZAD tous les jeudis, et euh, dans ces réunions, souvent il y a un débat qui se passe et c'est important en fait que le débat il existe. Euh, mais euh, des fois, il y a des envies que ça aille plus vite et donc il y a des structures qui sont mises en place comme la facilitation d'assemblée avec des rôles et avec des, des, temps qui sont accordés à chaque, ordre du jour, à chaque point qui fait que lorsqu'il y a un peu trop de débat, ben, des fois il y a ce truc d'écourter en fait le débat et de dire stop, ça prend trop de temps, on n'est pas là pour ça, on crée euh, un nouveau rendez-vous euh, dans quelques jours, à une, heure euh, déterminée, où on sait très bien que la plupart du temps, il n'y aura personne qui va s'y rendre, et où du coup, il n'y aura plus le même débat que, ce qui était en train de naître lors de cette réunion-là. Les groupes qui sont plus stables depuis un, plus, plus, un plus nombre d'années, ils ont, un pouvoir supplémentaire en fait, parce qu'ils sont, ils sont plus organisés simplement, ils, sont, euh, ils ont vraiment cette capacité à, faire un groupe, justement à plus être dans les réunions formelles, etc., qui fait que, nous on a beaucoup moins quoi. Et, alors donc ils sentent une certaine légitimité, à faire prendre des décisions, effectivement on s'est un peu toujours renvoyé l'histoire des décisions collectives, que c'est en fait il n'y a pas de décision collective absolue ça n'existe jamais vraiment en fait on est un peu nous on est un peu toujours face à ça quoi même quand on fait une réunion nous entre nous euh, pour un sujet précis bah quand t'arrives et que au moment de dire ce qu'on veut, ben, c'est mal perçu parce que ça fait pas partie de ce que appelle le processus collectif en fait. Et donc, euh, alors ben, on sait pas, sait pas exactement ce qu'il faut dire pour être, euh, pour être vraiment euh, bien perçu là-dedans, parce qu'effectivement, on n'est pas, on devrait être présent tout le temps, tout le temps, dans toutes les réunions qu'il y a trois fois par semaine en vérité. Et puis il y a des gens qui assument de réfléchir, ce que je critique pas tant, mais il y a des gens qui assument de réfléchir avec leurs potes ou les gens avec qui ils sont d'accord, à l'avenir, au présent, aux stratégies qu'ils veulent mettre en place. Mais du coup, c'est jamais des réflexions qui sont collectives. Du coup, là aussi, ça crée une avant-garde. Parce que ça crée des, décalages entre des personnes qui ont des moyens en s'organisant ensemble, en, se nourrissant de lecture, en ayant le niveau d'éducation qui le permet ou quoi. On voit que les classes sociales, elles se reproduisent. D'aller dire à des personnes Quoi, mais tu vas pas aux âgés Mais c'est dommage parce qu'aux âgés, on s'organise pour pouvoir euh, lutter pour la lutte. Je pense qu'il y a des gens, ça les ferait trop rire. C'est quoi la lutte ah ouais, la lutte contre l'aéroport, mais carrément, empêchant cet aéroport d'arriver, je sens que ma vie va être trop meilleure, quoi. <laughs> mais je crois que ce qui me, ce qui me fait vraiment marrer, c'est des, des, fois des gens qui ont l'impression qu'il y a des parasites, des gens qui sont pas là pour lutter, quand en fait c'est des personnes qui luttent au quotidien. Et c'est pas pour rien qu'ici c'est confortable par rapport à d'autres lieux. Par exemple, ma maison elle est confortable parce que tout petit à tout petit, bah, t'as les réseaux, tu euh, t'es là depuis longtemps, euh, tu parles bien, tu passes bien devant un agriculteur, tu passes pas pour trop radical, t'es pas trop bourré euh, <laughs> quand tu leur parles. Du coup, tu peux te faire aider. Je pense que peut-être euh, pour beaucoup de gens qui, arrivent euh, sur la zone, ils ne perçoivent pas qu'il y a eu des milliers et des milliers d'heures de réunions pour arriver à constituer cette lutte. Et les gens qui décident de cultiver des patates ou d'organiser des rassemblements, qui font des camps autogérés, qui des réunions pour euh, soutenir d'autres luttes. Euh, on entend souvent des critiques comme qu'on on pourrait reproduire un euh, fonctionnement étatique avec des personnes qui décident le fonctionnement global. Je pense que justement pour éviter qu'il y ait des prises de contrôle, il faut arriver à avoir des espaces où on se parle et peut faire des réunions. Je ne vois pas trop d'autres solutions pour que les humains arrivent à vivre ensemble. Un des trucs euh, qui a été très fort dans, ces, dans les grandes actions de, ces 6-7 dernières années, là, ça a été de que quand on craint de se faire expulser, on dit on réoccupe, on va euh, augmenter la pression en ville, ou on construit euh, des trucs en dur, de se ménager un réseau de soutien local, de décloisonner les différents mondes politiques. Et pour, pour moi, c'est vraiment une des clés du succès d'une lutte et aussi de de pouvoir imaginer des choses pour l'avenir. Une des limites que je vois à la ZAD et aux autogestionnaires en général, c'est euh, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais, tu vois. Genre, je fous rien, je reste chez moi, ou bien j'ai trop de projets et du coup, euh, j'ai pas le temps de prendre mes responsabilités. Et j'ai l'impression qu'il y a certainement un problème que des gens qui sont référents de trucs ils ont une tendance à vouloir que ça se passe comme ils veulent, avoir du mal à céder de la place ou quoi. Mais je pense qu'il y a aussi une grosse tendance qu'on a et qui vient pas de nulle part. Tu vois, je sais pas, on est dans une société où plein de fois on vous a dit quoi faire, où tu te poses pas souvent la question de comment les trucs se font. Je trouve qu'il y a une grosse différence entre le rap et la réunion. C'est euh, une réunion, c'est très froid, parce qu'il y a des tours de parole, parce qu'il y a des trucs qui font que tu peux pas dire tout ce que t'as sur le cœur au moment où tu as envie de le dire et où t'as envie de dire à tout le monde mais là vous dites n'importe quoi alors que le rap ça se fait sur un coup de tête quoi. qui tombe, il est trop tard pour détaler, Le ZAD Social Rap c'est un atelier d'écriture qui a lieu tous les mardis et donc bah, l'idée c'est de faire de la musique à plein quoi. Et de pouvoir rendre euh, la possibilité d'enregistrer euh, accessible à tous de manière gratuite. C'est aussi un endroit qui en fait euh, permet de rassembler plein de gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'autres moyens d'expression que le rap. Ça sera pas un raz de marée de choisir entre l'apnée et le feu de détresse. OS, c'est tout ce qu'on nous laisse. Ou est-ce qu'on oserait appeler à lutter contre la marée Tu vois, il y a plein de. plein d'envies qui sont toutes leurs justifications et toutes leurs logiques mais qui souvent concrètement éclashent. Il y a des gens qui trouvent la réunion du jeudi, c'est génial parce que ça confronte plein de points de vue et tout, d'autres qui disent c'est nul, ça sert à rien, tu vois, on n'arrive jamais à prendre des décisions. Euh on faire Moi, les gens que je fréquente, c'est les gens qui font des réunions, principalement. Et on, a des agendas blindés, quoi. Si les, charges collectives étaient mieux réparties, peut-être qu'on aurait plus le temps de se rencontrer. Dans le scénario pessimiste et qui, j'ai l'impression, se, se cristallise parfois, euh, les gens qui font des réunions sont vus comme des bureaucrates autoritaires qui essayent de légiférer et de contrôler euh, tout ce qui se passe euh, sur la zone. Et les gens qui ne font pas de réunions sont perçus par des personnes qui ont besoin de formaliser des trucs comme des individualistes ultra ultralibéraux ne pensent qu'à leur petit confort et ne sont pas capables de faire des compromis euh, pour vivre euh, avec les autres. Et j'arrive pas à savoir si c'est une dose de friction incompressible et qui arrivera tout le temps. Et puis voilà, au cas par cas, au jour le jour, on fait avec. Et puis c'est à l'échelle des relations humaines, alors c'est comme ça, c'est comme ça la vie, et tant mieux. Ou si euh, petit à petit, ça creuse des blessures, ça crée de la défiance et que ça ça creuse un fossé en fait entre des personnes qui ne se voient plus justement comme des individus mais comme des, incarnations d'une figure représentative, genre les paysans, les gens de l'Est, euh, les bureaucrates, euh, les API, j'en sais rien, et qui du coup, euh, en fait, trop de blessures, trop de, trop de défiance empêchent empêche la rencontre enfin, jusqu'au moment où en fait on ne s'en sort plus quoi. Et où c'est la guerre, euh, où c'est la guerre. Vous écoutez Radio Klaxon. Résistance, radio et sabotage. Radio Klaxon, la radio de la lucha. ça fait combien de temps que tu es zadiste moi, j'ai envie de dire que j'aime pas trop les cases et les, ni les définitions. de tu vois, je, moi, je suis un peu de tout je sais pas si je peux dire que je suis zadiste quoi. ça euh fait très longtemps que j'habite euh, j'habite ici. En fait, est-ce que la plupart des gens, s'il y en a ici qui nous écoutent, est-ce qu'ils sont nomades en fait Parce que moi, je me posais cette question de pourquoi est-ce qu'il y en a qui Déjà sont la question, est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent tout simplement Ben évidemment. <laughs> Et je me demandais du coup si les gens ici étaient venus là uniquement parce que ils n'avaient pas de logement ou uniquement vraiment pour défendre cet endroit comme euh, c'est pour ça qu'on est là bah, Je pense euh, les deux, parce qu'il y a, y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas de logement, parce que ça coûte peut-être trop cher ou quelque chose comme ça. Bah oui, mais ça se trouve, en fait, il y en a, ils sont là euh, parce que... Parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais il y a beaucoup de gens aussi, je pense, qui sont là parce qu'ils ont envie de manifester, ils n'ont pas envie que ça pollue. Parce que là, et du coup, ils expulseraient même là où on est en train d'être. Et après, ouais, sur les ateliers qu'il y a, c'est euh, à faire euh, de la forge, à faire sa propre cabane euh, en faisant de la récup, de couper du bois, de apprendre à grimper dans les arbres, de apprendre à faire du jardin médicinal. Tu te fous de ma gueule <laughs> Ouais, moi aussi, je me fous un peu de ta gueule. Ah, <laughs> monter dans les arbres, pourquoi, un peu chelou, quoi ben, même ça peut être apprendre à faire de la radio, par exemple. Bah oui, mais en même temps, euh, c'est bien. Ça peut être apprendre à, faire de la hein. mécanique euh, sans non, euh, mais payer c'est juste, c'est Juste de grimper aux arbres, c'est ça qui me. Bah, c'est quand même bien comme moyen de défense parce que c'est vrai qu'ici, il y a quand même pas mal de chiens agressifs. Hein. <laughs> Je dois dire. Hein. Des chiens agressifs. Oui, agressifs, oui. J'ai bien dit agressifs. Non, moi j'ai pas trop vu de chiens. En fait, à, partir du moment où il y, a, un journal, euh, combien de, sais combien de pourcents de ses parts est maintenu par Dassault, juste à partir de là, moi je collabore pas avec ce journal en répondant à leurs questions et en les accueillant en fait. C'est justement. Mm. juste mort de faire euh, nos propres, trucs et il y a tout à fait moyen en fait les mm. journalistes de pas se soumettre à leurs questions, à leurs machins, de pas les laisser prendre les images qu'ils veulent et de les rediriger vers un contenu. Je trouve qu'on a plein de manières en fait d'échanger des choses qui sont peut-être peut-être ça sera en milliers de personnes et pas en millions, mais en fait qui seront beaucoup plus marquantes, beaucoup plus. Euh, je pense que le gouvernement toutes leurs opérations politiques, ils ont besoin de les légitimer, que ce soit euh, l'expulsion de Calais, que ce soit euh, la décision d'une nouvelle loi, ou que ce soit n'importe quoi, ou une expulsion de la ZAD. L'opinion publique sur laquelle repose la stratégie euh, de légitimation gouvernementale, elle repose sur des millions de gens et pas juste des centaines de milliers. C'est pas que tu dis, c'est on est là grâce au truc médiatique, mais on est là grâce au soutien. Et le soutien, il est réel et c'est des vrais gens. C'est des vrais gens, soit qui sont venus, soit qui ont fait des dons, soit qui ont fait des choses. Et tous ces gens-là, en fait, une fois qu'ils sont dans un soutien actif, par exemple tout ce qui est les comités et tout, et que sinon on les redirige toujours cette redirection vers nos sources, nos, sites, nos machins et tout, qu'on a mis en place, qu'on a fait du contenu, ces gens-là, c'est ça qu'ils vont voir, c'est ça qu'ils vont diffuser. Mais moi je pense aussi que ce qui fait que on est en train de gagner là, c'est en bonne partie aussi qu'on a une stratégie de communication assez forte et que ce serait hyper facile pour eux en fait de nous coller l'image qu'ils veulent, qui pourrait précéder euh, d'une opération d'expulsion ou d'anéantissement de tout ce qui se fait ici si euh, nous, on n'avait pas en même temps une, euh, une espèce de force euh, médiatique, quoi, qui passe aussi par les grands médias. Et ça, c'est pour moi, ça c'est le côté pragmatique et stratégique, quoi, de l'éthique. C'est un style. Franchement, je pense qu'on peut faire mieux que ça en fait. Tu vois, on parle d'autonomie et tout. Euh, on est putain, on est capable de construire nos maisons, on est capable de faire pousser notre bouffe, de, réapprendre plein de choses, socialement aussi de réinventer plein de choses, de manière de fonctionner. Mm. Pourquoi au niveau de la com, ça ne pourrait pas en fait Moi, par exemple, ça m'intéresserait de faire pousser des bois pour arriver à produire du euh, bon bois d'œuvre euh, de chêne, par exemple d'essayer d'avoir, euh, je sais pas, de chercher euh, que tes arbres ils poussent bien, que... Mais toi comme moi, on est toujours dans la perspective... <laughs> de production voilà. ah ouais, mais ça va aussi qu'il y ait des endroits sans euh, production. J'aimerais avoir des bois moi, ce serait pour voir des gros serviteurs revenir et des, des grands des grands herbivores. pas besoin de gros bois, les, ils sont à 5 km d'ici. Oui, c'est ça, ils sont pas très loin, mais il ne faut pas grand-chose pour qu'ils reviennent. On essaye de se remettre à un statut d'humain parmi plein, plein, plein, plein d'autres êtres vivants, qui va du ver de terre, du brin d'herbe à l'arbre, et euh, en passant par le sanglier, et pas faire disparaître cet imaginaire qu'il y a autre chose qui est possible que la civilisation, qu'il y a autre chose qui est possible qu'un système qu'on remet énormément en question, mais genre très très radicalement, à la racine quoi. Et je crois que les copains de l'Est, ils ont beaucoup peur de que cette image-là soit complètement effacée par le reste beaucoup euh, assez nos ennemis. il faut se battre contre eux. Et ils veulent faire une prise de pouvoir, ils veulent qu'on disparaisse. On, doit se battre pour pas disparaître. Les gens qui participent à Copain, sont aussi divers que la ZAD, Paulette, entre les groupes euh, différents. Mais je sais pas les personnes de Copain qui sont visées, c'est plus euh, l'entité Copain qui aurait une mise sur un certain pouvoir agricole et qui aurait on imagine comme objectif de récupérer les terres de la ZAD pour les remettre en culture et que ce soit pas juste des agriculteurs retirés sur, sur le pavé par euh, l'État, et que ce soit plutôt des agriculteurs de la lutte. Mais que du coup, euh, en face de l'Est qui veut récupérer ses terres pour que ce soit des forêts, et eh ben ça, fait une étincelle. Il y a des gens qui veulent que la route soit circulante commune départementale comme elle était avant, puis il y en a qui veulent, euh, qui veulent que, ça reste très ralenti, histoire que justement tous les animaux, tous les gens puissent être en sécurité. On a du mal justement à, les rassembler, quoi, à réussir à faire quelque chose ensemble, parce qu'effectivement, c'est soit un des groupes, je veux dire, qui, euh, euh, qui, fait quelque chose, puis l'autre, euh, puis, un autre groupe qui se reforme spontanément, et puis qui fait un autre truc, et puis ça, va dans un sens, puis dans l'autre. Quoi. Moi, je suis pas Nazan, mm. Mais je vois avant tout, tu vois, moi j'ai été discuter avec des gens de, qui servent de cette route, qui sont pas dans la jeunesse, et bien, ils n'ont marre que quand même leur voiture sur laquelle elle est abîmée, dans le trou là-bas, mm. ils ont marre un peu, ils ne peuvent pas passer par là. Il faut qu'ils participent aussi à, l'entretien de ces trucs parce qu'ils sont intéressés. Et ça, euh, c'est important que euh, qu'on avance là directement avec les gens qui servent de cette route-là, qui vivent là avant autour, c'est cela là qui doivent déterminer, puis qui doivent proposer une solution euh, plus large, quoi, tu vois, la dans, le truc des... plutôt que des gens d'extérieur qui viennent proposer que cette route redeviennent départementales à 90 à l'heure. Et ça, il faut qu'on arrive à avoir une position commune là-dessus. Ce qui est important, c'est que, euh, que la ZAD vive avec avec les voisins, avec les gens qui habitent autour, parce que ça sera ça l'avenir de la ZAD. C'est eux qui comprendront qu'il faut aller à 30 à l'heure éventuellement sur la route là pour nous protéger. Ils comprendront parce qu'on a des liens avec eux, mais ce pas des gens qui sont de résidence secondaire là-bas à, Blain ou à l'autre côté. Euh, tu, peux, peux pas avoir la vision idéale de comment la route serait pour tout le monde en fait, parce que tout le monde a une vision différente, une vision idéale, mais euh, on peut ici, voilà, simplement se respecter les uns les autres. Ici, c'est une école justement de respect, de s'écouter, de vivre ensemble. C'est une école, mais dans l'école, quand on commence à rentrer à l'école, on n'est pas, en n'a pas diplôme 15 ans après. On ne va pas régler tous les mal de la société à la ZAD, si tu veux, dans l'espace de, huit 8 jours. Tu causes avec une personne ou avec quatre personnes, avance sur des trucs. Mm. Deux mois après, les gens ils sont partis, s'en est d'autres, tu recommences tout à zéro. Parce que peut-être que l'esprit euh, guerrier se transmet mieux et mm. les rancœurs et tout ça se transmettent plus facilement que les petits points sur lesquels tu mm. pourrais avancer aussi. Je sais pas des fois comment on fabrique notre histoire. Je vois beaucoup cette, question de transmission, je m'en occupe beaucoup parce que les gens ils bougent beaucoup, beaucoup et ils sont tout le temps nouveaux et du coup il faut tout le temps leur redire euh, genre, les principes de base de la vie, genre tu brûles euh, du bois, du bois mouillé, tu brûles du bois sec, etc. Et il faut, recommencer toute leur éducation de vivre dans la forêt. Ça vite tout seul, non non, non, clairement pas. Ça <laughs> brûle mal le bois mouillé. Non, mais il y, a des gens, ils se, se posent pas de questions. Et du coup, il faut refaire toute leur éducation. Alors, les éduquer politiquement et leur dire c'est quoi qui se passe. Et le gérer aussi, les trois pécores qui viennent d'arriver, qui viennent squatter la cabane et qui font que de la merde parce qu'ils ramènent plein de batteries, qui veulent poser du son ou je sais pas quoi, n'importe quoi. Plein de trucs qui arrivent. En fait, on a beaucoup plus de problèmes sociaux entre nous. Euh, on a besoin de gérer tous les nouveaux arrivants qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'un autre côté, on n'a pas envie de gérer des gens. pas du tout. Et je pense qu'il y a eu des blessures euh, un peu de chaque côté, et c'est peut-être des cumuls de blessures qui fait qu'à un moment, euh, plus personne n'a vraiment envie d'avancer, et puis qu'il n'y a plus de confiance, Mais... j'ai l'impression qu'il y a peu eu l'effort euh, dans, dans, ce conflit-là d'aller comprendre en fait c'est qui l'autre personne, c'est quoi sa vie, c'est quoi ses enjeux, pourquoi elle se bat, c'est quoi qu'elle a dans les tripes. Et surtout, c'est quoi qu'elle fait bouger, en fait, dans sa vision Pour se connaître, euh, il, faut quand même se rencontrer dans des endroits d'organisation. On peut parler justement de choses comme ça qu'on fait là à l'heure actuelle. Et euh, ben, euh, c'est pas fréquent, <laughs> c'est pas fréquent quoi. Sauf que depuis un moment, je trouve que ça se fait plus facilement moi. Pour voir qu'il y ait dedans, les ondes de l'Est, il y a plusieurs il y a plusieurs composantes aussi. Il faut des endroits pour se rencontrer. Un paysan, il va pas aller faire du... Par exemple, il va pas aller à l'Est s'il n'a rien à y faire. Hein Je viens pas il, viendra pas comme ça. Il, va y aller parce que... <laughs> non, bah, pas parce qu'il va cultiver la terre. parce qu'il y a une embrouille. <laughs> ou une plantation à faire mais il va pas. Euh, il peut y aller en se promenant parce que le paysan se promène aussi, hein, avec les chemins là de, tu de randonnée. Enfin voilà, ça il, va y aller, mais euh, il peut aller aux champignons. <laughs> voilà, c'est moi mon premier. Mais euh, si tu veux, je, ne suis pas sûr. il, ne voit pas comment ça se passe parce qu'il va pas y retrouver. Il va pas s'y sentir à l'aise. Il va pas s'y sentir à l'aise, certainement, oui. oui, oui. Alors qu'on essaye beaucoup d'être très ouvert, même si en fait notre radicalité fait qu'on n'est pas du tout ouvert. Mais euh, genre, euh, n'importe qui peut, venir et être accueilli, pour un café, il n'y a aucun problème, dormir mmh. sur place, ou même tout le monde est invité à faire ça. Moi je passe pas mmh. là-bas, mais j'ai pas de doute que si je passe mmh. euh, à l'heure de bouffer, je vais me faire inviter à bouffer dans une cabane, quoi. J'ai pas trop de doute là-dessus. Moi je comprends pourquoi tu comme ça, même on est... Ouais, après, moi, je, pourrais, je devrais, en vrai, hein. tu vois, je me sens vraiment pas fier de pas passer, c'est juste des emplois du temps trop gros, parce que j'ai joué à la débile de leur faire trop de trucs qui sont trop passionnants et machin, ce qui est la vie de plein de gens ici. c'est au niveau d'école Si on suit la euh, En tout cas, une information qui est passée avec force, c'est l'information que ici, il y a beaucoup de gens différents, qui s'organisent ensemble sur une zone qui reste ouverte au monde. Et que ici, on, a des projets ambitieux, beaux. Euh. Les gens qui veulent dire du bien de nous, ils disent du bien de nous, mais d'une façon qui nous intègre dans le monde capitaliste en disant c'est un truc agricole, c'est bio, c'est nana, ça va quoi. Tu Sauf qu'on est dans la et ça ça, dans le communisme, dans le rejet des institutions quand même, puisqu'on dit qu'on. Et eh mais c'est pas ça qui passe. C'est pas ça qui passe ce truc de, bah gratuité et de rejet des. Ça passe. ça passe. vraiment en second, troisième plan et ça, ça tend à se faire carpette. Mm. Euh, et, tous les, trucs sociaux qu'on crée et qu'on réinvente, ils n'ont pas intérêt à le mettre en avant, plutôt ça passe à la trappe en fait. C'est pas qu'ils n'ont pas intérêt à le mettre en avant, moi je, te le dis, c'est que, c'est que juste on en parle peu quoi. je pense que les médias ils seraient hyper contents de pouvoir euh, transmettre des trucs comme ça, sauf que, sauf que même en automédia, tu vois, comment, comment tu transmets ça quoi Je sais qu'effectivement pour faire du quelque chose qui est, comment dire, une vidéo qui est accessible et tout. Effectivement, c'est des sujets de fond qui sont un peu compliqués, mais en même temps, c'est comme moi, c'est pour là que je suis ici quand même. Hmm. Des sujets de fond dont euh, comment dire Les yeux faits pour amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets. J'arrive pas bien l'expliquer nous sommes condamnés. Bah, un rapport à l'existence, quoi, en fait, un rapport, euh, un rapport au vivant et tout ça, qui pour moi, en fait, sont pas juste des mots. Moi, ici, j'ai appris, euh, j'ai commencé à apprendre à manger des plantes sauvages et à me soigner avec. J'ai vécu dans des endroits, et je le fais encore, où voilà, je, je, sais où elles sont, je vais les chercher, je les regarde, je vois les centres des animaux, je vois par où ils sont passés. Et toutes ces sensibilités-là, par exemple, je l'ai développée ici. Et c'est quelque chose qui me semble important parce qu'en fait, si on est plein à avoir euh, à avoir ça, on peut mieux voir les choses. Bon là, du coup, je parlais plus du rapport à la nature que du rapport euh, au racisme ou au sexisme, mais en fait, c'est pareil, quoi. C'est c'est une façon d'être et de vivre dans plein de petites choses. La question, c'est de comment on le communique. Les fusils sur nous, dirigés contre les chefs, vont se retourner. Plus de gens, plus d'État, pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats. Et voilà. Tous les gens qui pondent des théories, c'est des gens assis sur un siège, quoi. Parce que quand t'es dans la nature, tu vois bien qu'il a... Déjà, il n'y a pas de vérité euh, profonde, il n'y a, que des exceptions. Tu vis pas dans la forêt et tu vas faire des réunions et des réunions des réunions. Tu vas aboutir au final il faut gérer la forêt parce que ceci, parce que cela, quoi. Mais en fait, tu jamais toutes les... ne connaît jamais tous les paramètres, la nature est beaucoup trop compliquée pour tout comprendre. L'évolution, c'est juste s'il y a une maladie qui arrive, bah, il y a, l'anticorps qui va se faire, des arbres vont se faire, ils vont défendre. Il y a un papillon qui va arriver, des bah, trucs ils vont prendre plus de défense, et en fait ça s'autogère. Du coup, si jamais tu as une maladie qui arrive et qu'on coupe tous les arbres pour la maladie, il n'y a, aucun anticorps. Du coup, la maladie, elle va juste continuer, quoi. Du coup, il faut arrêter de faire les normes, et écouter les normes et tout ça, et puis essayer d'apprendre par soi-même, en essayant, en faisant les choses, quoi le problème c'est que le système dans lequel on vit, il fonctionne pas, il fonctionne sur, sur l'assassinat de toute la planète et, des gens. Et que la maison, elle est faite pour montrer qu'avec de la terre et du bois, c'est sous nos pieds et qu'on peut, on peut, qu'il n'y a pas besoin d'argent. Qu'on entend tout le temps, même dans les lieux alternatifs, euh, on manque d'argent, donc euh, sans argent, je ne fais pas ma cabane parce que j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ceci, cela. Et tout lieu ici, c'est fait sans argent. Quoi. Euh, c'est juste une question de savoir qu'on on démotive tout le monde, mais tout le monde est capable de, faire un trou, de creuser, tout le monde est capable de, de mélanger de la terre et de l'argile les gens de la mmh. zone motorisée étaient là, ouais, vous n'êtes pas cohérent, vous utilisez des tracteurs, du fioul, vous mmh. détruisez les terres, nanana. Les paysans vous êtes là, vous n'êtes pas cohérent, vous n'êtes pas autonome, vous n'êtes mmh. pas capable de faire votre bouffe, nanana. non. moi, je me suis dit à un moment, ah, bah, ça c'est un point Godwin du, débat sur la ZAD, c'est la cohérence. Du moment où tu commences à parler de cohérence et à renvoyer à l'autre personne qu'elle n'est pas cohérente, c'est fini, c'est même pas la peine de discuter, t'es dans un truc, je pas, de jugement, d'avoir fermé toutes les portes et tout. Je crois que plein de gens euh, par là, et je dirais pas les parce que ça, ça n'existe vraiment, l'impression, mais il y avait un truc de pas chercher à euh, avoir une cohérence sur comment tu produis ta bouffe, mais de dire, bah, il y a de la récup, les poubelles du capitalisme débordent, il n'y a qu'à faire autre chose que juste produire de la bouffe. Moi, ça, c'est un truc que je peux comprendre. Mais parce qu'en fait, c'est pas plus cohérent côté paysan. Euh, ah, ou autonome en fait, parce que tu vis aussi du sud euh, des machines. Enfin, tu vis dans un système qui, est, fait d'exploitation à tous les niveaux en fait. tu vis là-dedans et bien la question de la transformation du truc. Est-ce que cette expérience-là, dans quel sens elle tire à transformer le monde, à le bouleverser, tout ça euh La cohérence est foireuse, je suis bien d'accord avec toi. <laughs> Mais après, je ah, pense tous, on cherche des trucs de sens. Mm, mm. Moi, pour moi, sens et cohérence, c'est pas pareil. Je crois que cohérence, ça fait comme s'il y a un cadre que tu dois respecter pour que ce soit bien moral, éthique, je sais pas quoi et tout. Le sens, c'est un truc plus de je sais pas, d'être aspiré par des trucs qui te font bouger en fait, qui te poussent à, bouger, à aller faire des trucs et tout ça. Civiliser, c'est créer sur le sang des autres. Quand on nous fait croire que c'est nous qui avons raison, que euh, le salut de l'humanité viendra par euh, cette morale euh, cette morale que qu'on nous inculque. La morale, c'est, le même problème qu'on a sur Zone. quoi, cette morale bien pensante, ce truc de nous, on sait, euh, on sait c'est quoi la vérité, quoi. du coup, ouais, sur Zone, il y a vachement ce truc de le privé et politique, est irréprochable, politiquement parfait, quoi. Et en fait, à travers l'histoire, et eh ben, il y a eu peu d'espace-temps où les gens ont pu expérimenter là, de vivre complètement différemment quoi. On peut pas vivre de façon complètement intègre sur la zone. On est obligé d'assumer qu'on a des paradoxes. C'est la base de beaucoup de problèmes sur zone quoi. La solution elle est comme ci ou elle est comme ça. L'être humain il a tendance à croire qu'il a raison. Euh, c'est aussi pour ça que je suis sur la zone, c'est parce que je crois que l'aéroport c'est une connerie et que euh, je crois que j'ai raison. Mais euh, du coup, c'est d'avoir un peu du recul par rapport à ces mécanismes euh, psychologiques qu'on a. Euh, du coup, ça demande à chaque instant de, se couper soi-même la tête, quoi. D'essayer de supprimer le dictateur qu'on hein, peut avoir tendance à être. enfin, j'ai réalisé que c'était un peu l'urgence principale de ce monde, quoi. Que peut-être si on apprenait tous à, prendre un peu moins de place dans le monde en général, peut-être on, on, serait moins destructeur, quoi. aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai pas forcément raison quoi. Enfin, j'ai des ambitions etc, mais j'ai pas envie de les de les imposer aux autres. J'ai des convictions politiques qui sont en plus assez radicales. J'ai euh, l'envie qu'un euh, jour elles deviennent hégémoniques, ça c'est sûr. J'ai l'impression que on se porterait tous mieux <laughs> si tout le monde pensait comme moi, à peu près. Mais pour arriver à cette hégémonie, j'ai pas envie d'utiliser euh, l'action radicale en permanence. Oui, ce que j'aurais envie de dire, hégémonique, c'est euh, que les gens euh, oh, s'auto-organisent et que ça, ça nécessite deux choses. Ça nécessite d'imposer euh, aux institutions de laisser la place à l'auto-organisation. Du coup, pour moi, ça, c'est des trucs qui passent par l'action directe. Parce qu'on ne va pas convaincre les institutions que l'auto-organisation, c'est bien. On va leur arracher, on va leur imposer on va rapport de force. Mais ça nécessite de convaincre dans la société que ça vaut le coup, en fait, de faire l'effort de s'impliquer dans une gestion collective de nos vies, de pas euh, tout déléguer euh, à une autorité sur laquelle on n'a pas de contrôle. Les gens qui sont OK pour déléguer, c'est souvent les gens euh, les, plus privilégiés. Quoi. La question est comment faire vivre 7 milliards de gens sans pétrole mais il n'y a pas d'autre solution à la croissance que nous vivons. La décroissance, il n'y a pas d'autre solution. Mais ça ne s'applique pas. À la ZAD même, là où il y a, le, plus de création pour essayer de faire un autre monde, on n'y est pas arrivé. Ici, sur 1500, 2000, 3000 hectares, on avait tous les moyens de passer à la transition, recréer tous les anciens corps de métier qui nous permettaient de vivre euh, sans pétrole. Mais euh, ça n'a pas été la volonté commune. Quant aux raisons, écoutez, ça devient compliqué. La diversité amène euh, des problèmes un peu, un petit peu lourds. De tout ce que vous entendez à la ZAD, vous pouvez vous dire que c'est qu'une moitié de la ZAD. L'autre moitié, personne ne l'entend. Ici, on vit quelque chose de dur, c'est de vivre libre. Et du coup, quand tu es libre, tu es responsable de tes actes. Vivre avec les problèmes des autres et pas te cacher derrière des institutions. Toutes les choses qu'on crée, on les crée de façon super consciente. On connaît toutes nos étapes de fabrication. Et que pour faire des choses, eh ben, il y a des choses où on doit polluer et en fait on en est conscient et ça nous, ronge, les, ronge les ongles là, mais on est capable de se rendre compte de notre impact. Du coup, on est capable de se dire, ah là, on peut calmer, et c'est à nous de le faire, quoi. C'est pas, c'est pas la DDE qui va gérer euh, autour de chez nous, quoi. C'est vraiment un sentiment agréable de pouvoir euh, être autonome et de, de s'autogérer entre nous, de ne pas avoir une contrainte qu'on ne comprend pas. Et en fait, et eh ben, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était possible qu'il y ait des hélicoptères. Et s'il y en avait, et eh ben, je devais mettre euh, une capuche ou mm. Évidemment, parce qu'ils peuvent se prendre en photo, en vidéo. Alors, l'hélicoptère, c'est vrai qu'il passe régulièrement au-dessus de nous. Malgré qu'effectivement, il n'y a plus de flics euh, sur, le, sur le terrain, mais c'est vrai qu'il passe quand même régulièrement en l'air. Et du coup, il... ouais, et des drones aussi. C'est quoi des drones en fait Alors, les drones, c'est des. C'est comme une surface au milieu avec quatre bras et des hélices à chaque. Et puis ça, ça sert à, à voir des vidéos de surveillance et tout. Donc euh, en gros, et eh ben. en fait, c'est une, caméra sur patte un peu. Avec des ailes. Avec des ailes qui volent. Ah, c'est marrant. C'est encore pire. Ben, c'est marrant. Euh, <laughs> Après, quand c'est quand c'est pour se faire surveiller et ficher, c'est pas hyper marrant. Parce que ça serait marrant qu'ils nous les passent, les images. Je suis sûr qu'on se marrerait bien à, se voir nous-mêmes. Ce serait marrant que je me vois manger des cerises, quoi. Ah, euh, comité, de, euh, comité du pays de Vannes contre l'aéroport. Donc après, il va falloir qu'on dise et en soutien de la ZAD. Si les gens arrivent à, vivre comme ça sur la zone et à s'entendre, enfin, à, gérer tout ça, ben, c'est une projection de ce qui pourrait être une société à plus grande échelle. Euh, moi, je ne crois pas au niveau d'une société complète, mais à un niveau local, sur une zone de gens qui seraient intéressés pour vivre comme ça, de laisser cette possibilité. Oui, mais ce que je veux dire, moi, je, projette à, 100 euh, ans en avant. Je pense que euh, aussi un des atouts et une des raisons d'être défendu de la ZAD, c'est justement d'offrir à tout le monde une possibilité d'exister. Euh, chose qui n'est pas, qui n'est pas dans, notre société. Euh, tout de suite, euh, les gens sont catalogués, ils sont enfermés, on essaye de les faire revenir dans le droit chemin. voilà, il y, a quand même. Mm. et je pense qu'effectivement, il y, a, une, y une bienveillance sur la ZAD qui nous semble quelquefois incompréhensible. et ben, qui, est quand même euh, à mettre au crédit euh, de ce qui se passe sur la ZAD. Il y a beaucoup de discrimination sur la ZAD. Je ne sais pas si tu es d'accord. Non Quel type de, discrimination bah, Des gens quoi, qui te regardent de haut, quoi. Oh, putain, t'es un alcoolique, toi. Oh, t'es un drogué, toi, t'es un hippie, oh, t'es un peu cachin. Tu vois Ou même, ça se trouve, nous, quoi, on regarde les autres aussi, quoi. c'est oh, un, un athéo, c'est un écolo. Euh, de la ville ou je sais pas, vois. C'est là-dessus aussi qu'il faudrait qu'on travaille, qu'on change tous, quoi. Qu'on s'accepte les uns les autres, quoi. ce qu'ils savent ce que, ce que le parasite a vécu avant de venir à la quoi. La plupart, ils ont vécu dans la rue, quoi, tu vois. Ils ont pas eu la chance d'avoir papa-maman pour leur envoyer 500 euros tous les mois, tu vois. Ok, quoi, ils sont peut-être noyés dans la drogue, certains, d'autres dans l'alcool, quoi. Tu vois. D'autres dans la psychiatrie, quoi, ou je sais pas, quoi, tu vois. Mais c'est quand même des bonnes gens, quoi. C'est ça aussi qui fait la beauté de la ZAD aussi. Parce que si on était tous pareils, quoi, tu vois. Si tous les lieux étaient pareils, quoi, boum boum, ça serait pas marrant, quoi. C'est ce qui met du piment, quoi. Je sais pas, si on vide, quoi, tu ouvres un squat, tout de suite, quoi, on vient te le fermer. Ici, quoi, tu vas faire une cabane, ou je sais pas, tu vas participer à des chantiers, quoi. Je sais pas comment t'expliquer, quoi. Ils peuvent faire quelque chose que la société leur interdit de faire. Tout le monde arrive à, bah, se mélanger, quoi, à, faire des choses ensemble. Et c'est ça qui est beau. Quoi. Là, et sur moi Poussez les gars Malgré euh, l'envie de, déconstruire ce monde, euh, malgré l'envie de, d'impliquer euh, l'Azad et son monde, et eh ben on oublie souvent un certain monde et qui est le monde le plus proche de nous et, et qui est bah, tous les potes, tous les potes qui galèrent, tous les potes qui sont alcooliques, qui sont, qui sont dans des problématiques de, d'addictions diverses et variées, tous les potes qui sont dans les problématiques de violence, dans les promesses, enfin voilà. En tout cas, je me battrai pour que ça ne devienne pas un, espèce de parc touristique euh, amélioré, joli et, euh, et avec, euh, enfin tu vois, une sorte de truc, un truc faux en tout cas, selon moi, de mon point de vue. Un truc qui pourrait devenir assez faux et assez moche, ou du coup on essaierait d'éliminer plein de gens qui font tâche dans l'espace, dans le décor. Voilà, concrètement, pour l'instant, j'ai l'impression que ça se, ça se fait pas directement, mais implicitement depuis pas mal de temps. Euh, on, sent venir des choses un peu comme ça. Il y a de la misère, c'est la vérité. Je veux dire, dans, les pays hors France et en France aussi, en fait, il y a des bidonvilles. Hmm. Il y a des gens qui vivent avec des cabanes en tôle, avec de la récup, qui sont moches et qui sont polluantes et qui... Et ça, c'est la vérité. Et en fait, sur ZAD, ça existe aussi. c'est comme... Tu vois Et les gens, ils veulent pas le voir parce que tout comme ils veulent pas le voir euh, ce qui se passe euh, dans le tiers-monde, ou euh, ce qui se passe à Calais, ou ce qui se passe sous certains ponts en périphérie de pas mal de villes en ce moment, enfin. Ils veulent pas le voir. et, moi, je préfère le revendiquer, dire si, en fait, ça existe, plutôt que de le cacher et de montrer juste nos belles cabanes et nos trucs qu'on a bien réussi, montrer ça aussi. Une, une communication, elle doit aussi. elle sert un objectif ou des objectifs. Parce que la vérité, tu peux en montrer qu'une partie, et le choix de cette partie que tu montres, c'est un choix stratégique, politique, éthique. Mais ça reste. Moi, je trouve pas qu'on vive dans la misère. non, mais on, transcende un peu les, la conception de misère et de luxe ici, en fait. On a aussi certains, enfin, certains luxes, euh, paradoxalement, quoi. Moi, je trouve ça un luxe de ne pas être obligé de travailler, d'avoir prise sur mon temps, sur, mon temps, sur ma vie. mais c'est pour ça que je disais qu'on transforme le luxe et, la misère. Moi, j'ai zéro, j'ai quotidiennement zéro euro en boche. Mm. Et je me débrouille euh, très bien euh, mm. en échangeant avec les gens, avec mes mains, en faisant des choses. Euh, je m'en sors parfaitement, quoi. Et j'ai le temps pour réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Et Moi, l'intérêt d'ici C'est que justement ça touche à ce qui se passe ailleurs. L'intérêt de la ZAD, c'est que c'est pas très différent d'ailleurs. Ce qui est surtout intéressant, c'est de se dire, ah, dans un milieu politique comme celui-ci, qui est une espèce de gauche blanche euh, écologique, euh, ou écologiste, non, non, non, il n'y a pas beaucoup de différence parce qu'il n'y a pas trop de, remise en question de nous, qu'est-ce qu'on, en quoi on perpétue ce système. la base, quand les gens viennent vivre sur la ZAD, elle est très rarement bon, je viens là pour tenter euh, tout ce que j'ai toujours prôné. La, base, elle est souvent de dire, bon, je viens là pour lutter contre l'État, etc. Du coup, elle est rarement d'aller lutter contre soi-même. Du coup, on va souvent se resituer au même endroit, finalement, socialement, que, l'endroit d'où on partait dans la société, quoi. Avec plus de moyens possibles, c'est sûr. Mais surtout pour que toutes les gens qui se trouvent inspirés ou que ça fait un symbole ici, ils se disent Ah, tiens, quand on a tout l'espace, quand on a le temps, quand on n'a pas les condés, quand on n'est pas obligé de travailler, eh ben, ces trucs-là, ils se reproduisent quand même. Et en fait, il n'y a toujours pas de solution. Ça veut dire qu'on a intérêt à être imaginatif, ça veut dire qu'on a intérêt à travailler là-dessus. Je me suis pointé ici à un moment, un peu par hasard, et j'y suis toujours. Et en fait, je suis super content d'avoir pu trouver ma place ici et qu'il y ait des gens qui m'aient aidé à, à déconstruire toute ma putain de construction à la con et euh, qui ait pris le temps avec moi pour ça. Et du coup, moi je trouve la ZAD, elle a du sens là-dedans, avant tout. Et euh, pouvoir montrer que aussi on peut essayer de faire autrement. Donc ça inspire quoi. Ouais, sans vouloir être un modèle, mais en tout cas, euh, sans vouloir calquer ce qui se passe ici, parce que je pense qu'il n'y a rien à calquer, mais il y a des idées à prendre. Je me sentirais pas de dire ouais la ZAD c'est révolutionnaire quoi. Mm. Et c'est pour ça qu'il y a plein de textes qui paraissent et qui sortent de cette zone qui, euh, assez, exagérés, euh, assez abusés et qui ne sont pas représentatifs de ce qui est ici. Pourquoi tu mets du temps avant, avant d'aller à l'âge des habitants Parce que moi j'étais encore sur une petite, échelle. Ah C'est ah. que j'étais euh, dans le groupe de la zone motorisée hum. et en fait on, sentait très peu de zones zone J'ai dû faire, en deux ans, j'ai dû lire trois news et faire trois rues habitants, un truc comme ça. Euh, et, c'était très chouette. J'ai trouvé plein de trucs chouettes. Je me suis déconstruit comme, euh, comme je pense j'aurais pas pu si, si j'avais fait tout ce truc-là en même temps. Parce que ça m'aurait trop. Euh, j'aurais continué d'être ce que j'étais avant, un peu là, en mode petit homme blanc bourgeois. Enfin, pas bourgeois, mais pas loin. qui du coup, dans, sa, dans sa classe de lycée, fait le fifou et pour lui, l'impression que c'est le début de la révolution. Bon, <laughs> voilà. J'ai été très content de, de casser tout ça ici et de passer un truc plus concret. J'ai un peu remis en question euh, mes croyances en la Révolution, euh, par exemple la Révolution française. Euh, bah ouais, on a coupé des têtes, mais en fait, on n'a pas coupé nos mentalités. C'est des gens qui sont venus d'un peu partout pour défendre la zone et recréer justement une communauté humaine à partir de pas grand chose. ça fait une grosse remise en question de pas mal d'idéaux un peu euh, abstraits et que quand on se confronte au concret, ben, on s'aperçoit qu'on ne fait pas tellement mieux que, le reste du monde et que, ce soit au niveau de nos modes de vie mais aussi au niveau de nos rapports sociaux. Ce que j'ai l'impression d'apprendre ici, c'est euh, c'est un peu l'humilité quoi. D'arrêter de prétendre qu'on qu'on a toutes les solutions pour le monde entier et peut-être déjà de faire ce qu'on peut et, euh, avant de tenir des grands discours comme euh, tous les politiciens en tiennent. Quoi. Plutôt que d'encourager les gens à trouver que la ZAD c'est trop chouette, encourager les gens au fait que oui, il y a de la... Oui, il y de la pertinence à essayer des, des expériences collectives comme ça, quoi. Ça n'aurait aucun intérêt de venir calquer. Et à plein de moments, moi, ce que je voudrais faire, je crois, c'est du lien entre des luttes pour qu'elles se soutiennent, qu'elles se comprennent et qu'elles se nourrissent des réussites et des galères des autres. Je pense qu'il y a des communautés où ils se le sont avoués, comme notamment je pense au Chiapas ou au Kurdistan, où les gens, pas pour faire exotique, mais il y a des meufs et au Chiapas et au Kurdistan qui ont taffé vachement sur ces questions-là en disant en fait on va pas pouvoir se raconter qu'on vit ensemble et qu'on lutte contre l'État si on résout pas cette question de la justice et, c'est de la justice et notamment des violences sexistes. Et ça, je trouve ça trop intéressant, quoi. Se dire, est-ce qu'on enferme des gens Pourquoi Sur quels critères Est-ce qu'on réprime des gens Au Chiapas, ils ont une logique de dire, à chaque fois, on va demander des réparations plutôt que de la punition. Et il y a une prison dans tous les Chiapas. C'est pas très gros, quoi. Au Kurdistan, elles ont d'autres pratiques. Mais <laughs> elles ont des pratiques punitives, mais que je trouve assez marrantes. Par exemple, si un homme bat sa femme et que si les gens sont au courant, son salaire lui est supprimé et il est donné à la meuf. C'est elle qui est les reine du fric. Alors en fait, la, cabane euh, féministe, il y a pas mal de personnes qui, viennent pour euh, justement euh, s'organiser face à du sexisme et à des violences une copine par exemple qui arrive, et qui nous demande si elle peut se poser ici, et, qu'on euh, commence à reconnaître, à voir qu'elle vit un traumatisme. Déjà, on essaye de, faire de l'écoute. On essaye de, la, de lui proposer des, euh, possibilités là, mais, euh, mais après c'est elle qui nous dit si, si, ça lui convient ou pas. De puiser aussi les forces qu'elle a. Et euh, nous, on propose d'autres choses aussi à travers ça. Un groupe antisexisme mixte. On propose à, des gars 6-7 euh, de réfléchir en fait à tout ce qui est euh, privilège masculin, domination masculine, en règle générale dans les sociétés et même dans, dans la ZAD, ce, ce que l'on vit. Sur zone, il y a une blague <laughs> qui dit Tu vas finir dans un coffre. Et en gros, c'est euh, la menace par excellence qui dit que si euh, tu fais un truc euh, qui est pas bien, pas, qui suit pas le collectif ou qui dépasse les limites, si tu ouvres trop grand ta gueule, bah, tu vas finir dans un coffre. C'est pas vraiment drôle comme blague. Non. En fait, il y a des gens qui assument complètement. S'il faut en arriver à ça pour atteindre tel objectif, ben, on va en arriver à ça, et pas de problème et d'avoir un, petit groupe qui, euh, qui prend la décision euh, d'aller euh, en fait casser la gueule à quelqu'un et de dégager une personne de la zone. Je crois que c'est ça un peu, c'est un peu le, tout le fond du problème de ces milices. C'est très dur d'avoir une réaction face à ça puisque on ne sait pas qui fait ce genre de truc. Ben, on a des doutes, des rumeurs, mais des, a, priori. mais on peut pas se, peut pas se baser là-dessus, ça, euh, c'est arrivé, mais que c'est quand même pas notre mode par défaut. Qu'on essaye quand même de faire autre chose et qu'en fait, euh, on se fait rattraper aussi, euh, peut-être par tout ben, ce qu'on ramène de l'extérieur là en arrivant ici et qu'on n'a pas déconstruit et qu'on n'a pas réfléchi et qu'en fait on réagit comme on sait réagir et du coup bah ouais on punit, on condamne, on condamne à l'emporte-pièce, on juge des gens sur, sur à peu près rien parce qu'en général les gens qu'on juge on les connaît pas du coup, ça, peut donner ces trucs de milice, mais ça peut donner aussi euh, des processus chouettes avec des discussions en, grand groupe. Il y en a une autre qui est sortie récemment. C'est quoi qui est pire que finir dans un coffre Finir dans deux coffres. Voilà, mais ça, on n'en est pas encore. <laughs> voilà. <laughs> Youpi, on est bien hein, quand même. Hein. on est bien, on est bien. Heureusement qu'on a quitté le monde. Ouais. Alors, juste moi, j'aimerais dire quelque chose. Alors, du coup, vous pouvez gagner un ticket d'avion pour Hawaï et plus 1000 euros. <laughs> ah, si vous appelez au 07 53 38 06 70. 10. Tu vas jamais arriver. Ah, si, si, il y a des gens qui vont appeler là. Juste, euh, Tu peux dire c'est quoi ce numéro C'est le numéro du. Euh, du... du radio klaxon. Ouais, du radio klaxon. Quel enthousiasme Merci. on, remet la, pub. J'ai l'impression que c'est un endroit qui est perpétuellement en changement. Il y a la végétation qui décide beaucoup de choses. Il y a le climat qui a beaucoup varié. En 2012-2013, c'était abominablement humide et depuis, on souffre plutôt de la sécheresse. Il y a les terres qui bougent. Par exemple, euh, il y a une chose qu'on appelle la battance des terrains, le niveau du sol qui monte et qui descend en fonction de l'eau qu'il y a dessous. Et comme ici c'est de l'argile, ça peut stocker énormément d'eau. Et il y a des terrains où le, sol semble monter de presque un mètre par endroit. Entre parenthèses, s'ils veulent faire un aéroport ici, euh, ça va poser problème. Euh, et, pour ce qui est de la temporalité, effectivement, tout change tout le temps. C'était une chose qui m'avait beaucoup éprouvé quand je travaillais. C'était que, été comme hiver, les heures que l'on vend à un patron sont les mêmes. Mais on n'a pas du tout le même tempérament l'été que l'hiver. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on a. C'est là-dessous que nous vivons, le temps des marchands. Le temps qu'on peut découper en petits morceaux et les vendre. Ça, plus j'y pense, plus je me dis que c'était une grosse erreur de découper notre temps. C'était comme découper nos vies. C'est une des choses qui m'empêche d'angoisser face à la mort, par exemple. Je me dis que de toute façon, je vis mon temps exactement comme, euh, comme si c'était l'éternité. J'aimerais bien que certaines personnes qui se donnent pour tâche de diriger les autres pensent un peu à ça. Qu'en fait, il n'y a absolument pas besoin d'accélérer le temps ou le mouvement. Ce n'est pas utile du tout. Je crois que j'ai appris qu'on est vraiment très loin d'avoir trouvé euh, un fonctionnement parfait. Vraiment très loin. Par contre, euh, je trouve quand même que c'est un système beaucoup, beaucoup, beaucoup moins lacunaire que l'alternative du système institutionnel. notamment parce que on a prise dessus il n'y a pas trop d'intermédiaires en fait entre euh, le sujet politique et, l'organisation et que du coup euh, il y a vraiment la possibilité de faire bouger les choses quoi. Euh, aujourd'hui, je suis membre de la coordination des organisations opposantes. Je suis déléguée par un parti politique. Là, par exemple. Là, par exemple, c'est parti. La démocratie, c'est un mot trop chouette, mais pour avoir justement vécu des assemblées, entre guillemets, politique, tu vois bien qu'il y a des recherches de pouvoir d'abord, et que la démocratie, moi j'ai beaucoup y croire, vraiment. Après, euh, croire en l'État, alors ça c'est un vaste sujet que j'avoue, euh, je ne l'ai pas remplacé par quelque chose d'autre, mais bon, je ne révolutionne pas tout dans ma tête. Hein. <laughs> Déjà, d'avoir remis en cause l'autorité absolue de l'État, moi je crois que quand je suis arrivée ici les premières fois, euh, je me disais, mais quelle belle expérience démocratique. Ça Et, mhm. euh, fait pas mal un truc de Ah, euh, mais alors attends, euh, est-ce qu'on parle de la même chose quand on parle de démocratie ben Oui, je sais que la ZAD, quand on a mis le mot démocratie, c'est un mot. Bip, bip, ici. <laughs> Moi, j'ai presque été démocrate à un moment hein, dans ma vie. <laughs> j'ai été élu, j'ai participé à des conseils municipaux, j'ai fait plein de choses comme ça, mais en fait, c'est suite à ça que je suis devenu anarchiste parce que mm. déjà dans une AG, t'as vachement de reproduction de euh, comment on cherche le pouvoir, comment nos égaux, machin, tout ça. Moi j'étais un truc de conseil municipal des jeunes d'une petite ville paumée. J'avais déjà ces trucs-là partout en face de moi et déjà des privilèges. Mhm. Je me suis dit en fait, si on... plus tu continues, plus tu te retrouves avec des égaux démesurés, plein de pouvoir et des privilèges. <laughs> Dans le mot démocratie, c'est que pour moi il fait partie de ces quelques mots comme ça en politique, je dirais qui annulent la pensée. Effectivement, s'il y a un moment dans le débat politique, il y a quelqu'un qui te sort euh, oui, mais c'est pas démocratique. T'es pas démocratique ou c'est pas démocratique. Tadam T'as perdu quoi. C'est très rarement questionné le fait que la démocratie, ça puisse être autre chose que euh, l'expression de la majorité. C'est difficile d'aller euh, questionner ce truc-là chez les gens parce que le, terme de démocratie est entouré d'une aura tellement euh, absolue, positive, c'est la, la recherche ultime du progrès j'ai pas mal étudié le, Moyen Âge ces derniers temps et c'est vrai que tout ce qui s'est passé, tu vois, la, disparition des terres communales et tout ça, c'est un peu le, c'est un peu le début de l'État tel qu'on le connaît en ce moment, Et en même temps, oui, je pense qu'il est relativement naturel. Si l'État il existe, et c'est parce que c'est apparu à un moment donné comme euh, une tentative de structuration nécessaire pour garder un niveau d'organisation et un niveau de vie et une sécurité vis-à-vis des menaces extérieures. De la même façon que sur la ZAD, euh, on a construit, des, on, a construit aussi nos institutions. Quoi. Le groupe des 12, euh, la, le, la rue des habitants, euh, l'AG du mouvement, le ZAD News. Mais en fait, je trouve ça super bizarre de dire que c'est naturel. Enfin, je veux dire, c'est oui, c'est naturel. De toute façon, tout ce qui existe est naturel. C'est pas sorti de nulle part. Mais en fait, faut voir comment il s'est mis en place. C'est pour ça que je te parlais du, Moyen Âge. bon, il y a eu d'abord, euh, on parle souvent des Cathares ou des Celtes, mais il y en a eu plein d'autres, des communautés comme ça, de, gens donc, euh, qui faisaient euh, leur, agriculture, mais aussi leur cueillette, leur trucs, qui mm. avaient leur fonctionnement à différentes échelles, qui fonctionnaient. Et ils se sont fait écraser les uns après les autres au profit d'un de, État plus central. Mm. Et en fait, ça marchait sans. En fait, faut pas croire que. C'est pas parce que l'État, c'est l'État qui est resté jusqu'à aujourd'hui, l'histoire telle que qui, nous raconte, c'est bah, si l'État il est là, c'est parce que c'était le truc le mieux et que c'est resté parce que c'était c'était le mieux quoi, tu vois. C'est le truc qui a le mieux marché. mieux. Hein. Alors que ouais, mais genre que c'est le truc qui a le mieux marché. Un peu comme les autres, ils étaient un peu trop barbares et tout, ça a pas marché. Il y a que ça qui est resté, donc on fait avec ça. Alors que les autres, s'ils sont pas restés, c'est parce qu'ils se sont fait écraser par celui-là. Hmm. C'est parce que c'est le plus agressif, le plus conquérant. Nous là, notre état de merde qui a fait de la colonisation euh, partout, qui a hmm. qui s'est imposé. La dystopie de l'État, elle est peut-être pas pire que la dystopie de pas d'État du tout. Mais ça dépend euh. dans quel temps en fait. Effectivement, si tu l'enlèves du jour au lendemain, c'est un peu la merde. Mais en fait, pourquoi on n'a pas... Justement, il faut qu'on développe d'autres trucs. On va pas refaire comme euh, exactement comme euh, d'anciennes civilisations. Enfin, ça, n'a pas trop de sens non plus de dire on va faire exactement comme un tel ou un tel. Ça peut quand même être des sources d'inspiration. Et après, effectivement, c'était plus des petits organes en mode communautaire. Et après, avec des façons de lier ces organes pour avoir une plus grande échelle. Et en fait, c'est très peu resté dans l'histoire. On a l'impression que c'est pas possible. On a l'impression qu'on peut pas le faire. Bien sûr que si, on peut le faire. effectivement, on peut pas le faire en un claquement de doigts parce qu'on a trop de choses à réapprendre et à reconstruire. Mais euh, c'est pas une raison pour dire que vaut mieux l'État que rien du tout par exemple pas absurde aujourd'hui euh, l'idée de faire de la politique en disant ben moi je vais aller euh, dans l'État, je vais y participer et changer les choses de l'intérieur. <laughs> C'est pas ce que j'ai envie de faire. Mais par exemple, euh, aujourd'hui, j'en suis plus à me dire que ceux qui font ça, c'est forcément des cons, quoi. Parce que je pense aussi qu'il y a des choses à jouer dans les institutions et que par exemple, si ta présence dans tel conseil régional ou je sais pas quoi, elle fait que tu vas pouvoir empêcher dans telle décision d'arriver, mais en fait ça va changer la vie de centaines de milliers de gens, de millions de gens quoi. Et que ben en fait ça vaut quelque chose, par exemple. Mais, le truc, mais ça c'est que c'est, tu vois c'est un peu le principe de la, la cocotte minute, tu vois là qui chauffe, qui chauffe. J'ai l'impression que les gens qui intègrent le truc, juste ils font un petit coup de vapeur pour pas que la cocotte elle pète et qu'il faudrait peut-être juste la laisser péter en fait. Ces postes là ils existent aussi et que c'est un moyen que de les occuper, que de pour, euh, pour avoir aussi euh, une prise sur le monde. quoi. Après le problème, pour moi le grand problème, c'est pourquoi si je suis ici et pas là-bas Déjà c'est parce que je ne me sens pas du tout de faire ça, que ça me plaît pas, que ça me donne pas envie, euh, je trouve ça pas désirable. Mais c'est aussi que faire ça, se faire élire ou je sais pas quoi, c'est le seul imaginaire. Dans l'impression que ah, tu veux changer le monde, ben deviens président de la République, comme si c'était la seule voie possible quoi. de la commission d'enquête suite à la mort de Rémi Fraisse, il est apparu que la ZAD, elle n'est finalement pas tant un danger que ça pour l'ordre public, mais plus pour la propriété privée. Et c'est en ça que on est aussi des que ce qui s'est fait ici dérange en effet via l'occupation, via le squat, qui aujourd'hui est extrêmement légitime quand on voit le nombre de personnes qui dorment dehors. Et après, il y en a qui, qui nous traitent de djihadistes verts, mais c'est des détournements de sens parce que euh, euh, est terroriste celui qui va contre les projets d'État. Euh, parce que le terrorisme, il est défini évidemment par l'État. C'est simplement pour occulter le fait qu'on a ici des idées à défendre et qu'on les défend et que c'est des idées qui, euh, qui défient vraiment euh, l'État au final. Ce qui a été vraiment un point de rupture, c'est-à-dire la volonté du gouvernement en 2012 par l'opération César bah, de de pousser les gens dehors, il n'y a pas d'autre mot. Moi je l'ai vécu, euh, habitant euh, de euh, vraiment pas très loin de la ZAD. Mes parents avaient des autocollants non à l'aéroport derrière la voiture, qui leurs enfants à l'école, qui devaient contourner les, fourgons de gendarmerie mobile qui étaient garés là. Et, c'est à partir de ce moment-là qu'un certain nombre d'habitants du coin sont dit non, le pouvoir abuse vraiment dans euh, la manière dont euh, ils cherchent à nous imposer ce projet. La, ZAD n'est pas une zone de non-droit dans le sens où euh, n'importe qui a, le droit de faire n'importe quoi. Au contraire, il y a finalement beaucoup plus de respect d'un certain nombre de règles sur la ZAD que ce qu'on peut voir ailleurs. On s'affranchit un peu de cette, notion de propriété. Beaucoup pensent parce qu'ils sont propriétaires d'un endroit, ils peuvent y faire n'importe quoi. depuis les expulsions, euh, toute la France euh, a dit euh, ah oui, vous existez, c'est trop bien, et qu'il y a beaucoup de gens qui commençaient à venir ici, qu'on est tellement focalisé sur quest ce qui se passe ici, que de un, on devient insupportable, et de deux, que je trouve qu'avant les expulsions, on était vachement sur l'offensive. S'il y avait des trucs qui, qui avaient un lien dans la lutte contre l'aéroport, et son monde, on, allait les attaquer. Et que là, on fait plus ça, ou presque plus. Je trouve qu'on fait beaucoup de temps à attaquer les uns et les autres. Mais en général, on, est un peu sur la défensive. Oui, on est sur l'offensive avec euh, on fait telle manif à tel moment euh, que quelques personnes pensaient stratégique, mais euh, on peut créer l'éco-village le plus parfait du monde mais si on n'a pas un culture de résistance, bah, dans l'histoire, euh, tous les, les endroits qui ressemblaient un peu à ici, dès qu'ils devenaient menaçants, ils se faisaient euh, détruire. Donc la médiation, euh, les trois médiateurs on a ont par le gouvernement pour six mois pour étudier le dossier, recevoir euh, les différentes parties prenantes du conflit, comme ils disent, et euh, avoir des experts et tout ça. Donc euh, bon bah voilà, ça c'est quelque chose qui est décidé par le gouvernement pour moi pour gagner du temps et donner l'impression de faire quelque chose alors qu'ils savaient pas comment se sortir de ce problème parce que la réalité c'est que bah, justement depuis leur échec en 2012, on, quelque part ici il y a un nœud qu'ils peuvent pas qui peuvent pas défaire parce que bah, on est déterminé à rester clairement et on n'est pas isolé surtout c'est pas que l'histoire des gens qui habitent ici, c'est celle de tout le mouvement quoi. Et que ça ça leur fait peur en fait, c'est pas qu'ils vont avoir affronter euh, quelques personnes dans des champs, et qui vont devoir affronter euh, des milliers ou des dizaines de milliers de personnes euh, ici, en ville, ailleurs en France. Et, que, sous plein de formes. Quoi. Non, c'est les médiateurs, c'est la parole des médiateurs. Hein. Oui, c'est ça, c'est le, les extraits du rapport. Ouais. Et que ça, c'est une parole qui est, qui est, récurrente, quoi, de dire il y a les bons et les mauvais zadistes. Cette tentative-là de stigmatisation, elle a juste pas de sens. Et en fait, ici, il n'y a pas d'un côté les néo-ruraux, de l'autre les ultra-violents. Il y a, je sais pas, une grande diversité de personnes qui a envie de continuer à vivre et lutter ensemble. Et, et qui arrivent à faire un fond commun en fait. Et c'est ça qui leur fait peur, mettre dans des cases, enfin prétendre mettre dans des cases, c'est toujours pratique pour, euh, pour diviser et puis pour euh, simplifier des choses qui sont bien plus complexes que ça. Donc aujourd'hui on voit qu'il y a une espèce de, chemin qui va vers euh, la légalisation, le Larzac, enfin qui aurait, il faudrait qu'on aille vers une forme juridique légale, acceptable. Tout à fait possible que ben, tout ce qu'il y a de, l'esprit un peu hors norme, hors cadre, euh, tout ça se soit, se soit balayé par une volonté de, euh, voilà, euh, de rentrer dans la norme. Alors les arguments qu'on entend, c'est pour que ce soit périn, pour qu'on puisse ici organiser des choses sur l'avenir, etc. revenir à l'état de droit, moi ça me fait doucement marrer parce que ici le droit, en fait, c'est-à-dire la façon dont on, interagit les uns envers les autres dans ce modèle social, et eh ben, ces usages-là sont discutés, sont remis en question quotidiennement et vraiment à l'épreuve de la réalité. Et euh, pour moi, on est dans une zone de plein droit et pas dans une zone de non-droit. Parce que effectivement, en s'organisant depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, sans police, sans justice, euh, sans maton et sans, euh, psy en fait, ben, effectivement, on se confronte à des questions et à des problèmes très compliqués à gérer. Mais c'est effectivement le sel de ce qu'on fait ici, c'est d'arriver à penser collectivement l'organisation de nos vies. C'est la grosse question qui est la plus difficile. quoi. C'est euh, jusqu'à quel point on peut faire des compromis avec l'État et euh, accepter certaines des règles. Moi, je me pose la question inverse, c'est euh, à quel point ce qu'on fait et ce qu'on pratique ici, on arrivera à le faire perdurer. Quoi et notamment une gestion collective d'un espace. Et c'est vrai que j'ai du mal à croire qu'entre maintenant et la fin de l'année, là, on n'ait pas perdu des choses qui nous paraissent très précieuses. Je sais pas. Je trouve qu'ils auraient pu espérer peut-être que le, la médiation en fait crée une division dans le mouvement. Euh, je pense qu'elle pose plein de questions et, mais, et elle sème plein d'embûches, mais ou elle révèle plein d'embûches qui étaient déjà là parce qu'on n'a pas tous les mêmes visions. Mais elle n'a pas créé une division quoi. En tout cas, on s'est appelé à ce que est ce que ça ne nous divise pas euh, de façon euh, irréversible. C'est pas des, idées en l'air, c'est que c'est euh, maintenant on en discute concrètement de la voirie, des, détails techniques, des conflits d'usage. Des... Un piège, on tombe pas forcément dedans, mais quand il y a un gros piège, il faut se méfier quand même. Bah bien sûr. Ouais, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un truc dangereux, gros piège qui a fonctionné des milliers de fois avec plein de formes différentes, vachement polymorphes, enfin vraiment gros piège quoi. <laughs> il me paraît hyper important en tout cas de ne pas laisser l'État euh, remettre le nez là-dedans. Il sera sans doute obligé de passer par là sur le fait d'accepter un cadre dans lequel on pourra faire. Oui, je mm. crois que ça, c'est vraiment la détermination du mouvement en tant que tel. Il faudra continuer à lutter pour que ce territoire ne soit pas aménagé. Par contre, il y a plein de gens qui créent une structure et qui font ce qu'ils veulent à l'intérieur. La loi, elle ne fait pas tout dans notre société. Quoi. Il y a des gens qui vivent un peu comme un caprice, en fait la volonté affichée de certaines personnes de rien vouloir faire avec l'État, d'imposer en fait à tout le monde de vivre avec cette menace permanente. Euh, ça fait dix ans pour certains que nous se bat, voire plus. Il y a la possibilité de bénéficier du rapport de force qu'on a maintenant pour arracher à l'État la garantie légale de jamais être expulsé. À l'intérieur de ce territoire dont on n'est pas expulsable, on a plein d'énergie pour se battre pour d'autres trucs ou contre d'autres trucs notamment pour une autonomie, pour pas laisser des contrôleurs d'hygiène venir, euh, pas laisser des flics venir, euh, pas laisser euh, les services sociaux venir, enfin en fait tout un tas d'institutions qui contrôlent bien d'autres choses que simplement le, le fait d'habiter quelque part. donc elle abandonne l'aéroport, le, rapport de force a changé, l'aéroport a été abandonné. On a perdu beaucoup de soutien parce que plein de gens ils luttaient contre l'aéroport, mais finalement pas tant contre le monde qui va avec. Le mouvement pas unanime qui a décidé que la route devait être réouverte, et pour assurer que les travaux se passent dans des conditions telles que la préfecture et le conseil départemental trouvent ça génial, et eh ben il y, a des gendarmes quoi. Il y a des gendarmes qui sont là pour protéger les machines, enfin s'assurer que ça se passe bien, mais en même temps faire un travail de fichage, en même temps euh, mettre la pression sur zone et reprendre leurs marque euh, et, préparer éventuellement les, expulsions à venir. Quoi. Je pense pas qu'il serait venu. Ah, moi j'en suis persuadé. C'est Moi je pense pas qu'il serait venu si on s'était tenu en fait entre composants. Ah oui mais on se serait pas tenu. Hein. Oui, mais, tu vois c'est ça en fait pour moi il y a une sorte de mépris en fait. Bah c'est pas du mépris, tu peux pas dire ça se serait passé comme ça si mais un truc qui est impossible quoi. C'est sûr qu'on se serait pas tenus ensemble, c'est sûr. Mais pourquoi pas bah parce que la CIPA, copain, tout le monde avait dit en fait on va pas. Cette route, déjà dans comment elle était, les gens n'étaient pas contents, ils voulaient qu'elle soit circulante. Du coup, fois le projet d'aéroport, faut pas croire que les gens auraient dit bah en fait ouais, on va garder les chicanes et tout. Mais pour moi c'est deux choses différentes de dire euh, ça va pas se passer et en fait on va pas accepter le délai de la préf, on va se donner deux semaines, trois semaines, un certain temps en tout cas, pour voir comment ça peut se passer <coughs> au mieux et, faire pression pour avoir les garanties qu'on veut parce qu'on veut pas qu'elle soit euh, rendue à 90 km/h. Et en fait, pour moi, il y avait une sorte de mépris à, se dire, en fait, si vous voulez, si vous acceptez pas nos conditions, les conditions qui sont les conditions qui nous impose la PREF, et eh ben on se casse, tu vois. En fait, si ça avait été le mouvement qui était allé dire on euh, on veut pas que ça se passe comme ça, mais euh, on veut que vous fassiez ça proprement avec euh, des garanties que les fossés soient pas curés jusqu'à l'argile, que ça soit le qui passe, que ça soit pas défoncé sur un mètre du bord, etc. Je pense que les flics ils seraient pas venus en fait, ils auraient jamais voulu faire face au mouvement uni. Eux pour eux, ils s'en foutent en fait, ils vivent pas sur cette route, ils n'ont pas l'engagement émotionnel que nous on a avec elle. Tu vois les enjeux locaux quoi, et qui là qui n'ont rien à voir avec la préfecture qui sont les enjeux juste de lien avec le voisinage, de rapport au voisinage du coup, forcément, après, tu as une assemblée où tu as, des composantes qui arrivent qui disent en fait, ça c'est notre position commune. Et quand c'est sûr, quand tu as le copain, la CIPA et la cohorte qui arrivent en disant bah ça, nous c'est ce qu'on porte, eh ben, ça représente vraiment beaucoup de monde aussi. quoi. Forcément, tu vois, les, paroles euh, les paroles qui seront dites individuellement, elles n'ont pas, le même poids. quoi. D'accord, hein, l'aéroport c'est fini, on n'en parle plus. Hein, donc aujourd'hui, il faut absolument euh, ouvrir euh, la route dans de bonnes conditions de sécurité. Bonjour, ça va Le gouvernement, il, il attend qu'une chose il attend que tu vois des gens exclus euh, d'autres, tout ça. C'est la seule fois pour faire leur aéroport, c'est de diviser, ils savent qu'ils ne peuvent pas la faire autrement. C'est pour ça que c'est important pour nous. Si on reste tous ensemble, et eh bien ça sera plus facile à régler les conflits que si on, on, une partie de parce qu'on ne peut pas se permettre ça aujourd'hui. C'est des gens qui ont combattu avec nous, qui ont fait des trucs avec nous. Si aujourd'hui, les gens, soit les paysans sur la ou soit les gens qui ont fait des projets depuis, puissent rester aujourd'hui ici, euh, le, projet est annulé, ça sera aussi grâce à ces gens-là. Ce que la France a de, plus vénère en de anti mutes avant d'envoyer l'armée, et euh, du coup, ils nous ont envoyé ça pour euh, des, quoi. Du coup, vous inquiétez pas, l'état de droit est rétabli à Notre-Dame-des-Landes. La garde républicaine intervient pour, euh, pour le débroussaillage. À partir moment où tu laisses la police exister à un endroit, et va y venir en fait. En fait, ils sont partout sur zone maintenant, ils sont pas juste sur la 281 et les gens ils font rien non plus là quand ils passent à Bellevue ou à d'autres endroits en fait. Bah, parce que juste personne veut faire déclencher des mecs. C'est ça qui empêche qu'on fasse partir la police. La police elle veut toujours faire des trucs pourris, c'est normal. Nous notre taf c'est de l'empêcher de le faire. Ah voilà. Mais bon, n'hésitez pas à venir pour participer au moment où ça sera commencé. On a aussi besoin de gens d'ici là pour euh, faire du terrassement, euh, stocker des cailloux et faire des œufs de peinture. Casse-toi toi J'ai vu tout le monde. Les gens le nom on dirait Bon mais les gens ils n'étaient pas du tout au courant de ça, ta mère a fait des crêpes. Bonjour. Au revoir. Bonjour. Au revoir. Bonjour quand même. Au revoir. Je suis pas contre le fait euh, d'être légalisé. Hein. Si mes pratiques, qui étaient illégales euh, hier, demain, elles sont reconnues par le droit comme étant légales finalement, bah, tant mieux en fait, je me dirais, ça aura finalement changé d'une certaine façon le droit c'est pas forcément moi qui aurais changé. Euh, concrètement, nous, euh, avec ce qu'on a eu, avec euh, notre culture, notre organisation et tout ça, on peut arriver à faire ça. Mais il y a plein d'autres gens qui sont pas si loin que ça, qui vont pas se faire légaliser, ils vont juste se faire virer quoi. Et, puis voilà, et le campement de Rome, on va les virer quoi. Et en fait, pourquoi Le campement de Rome, on les vire alors qu'en fait, ils ont. tu vois Pourquoi mm. on fait un bail légal aux petits blancs qui font de l'agriculture, mais on va pas faire un bail légal au campement de Rome ou au truc machin, non, on va faire des centres de rétention. Pour moi, tu vois, la victoire de l'aéroport, c'est pour ça que c'est une super grosse victoire, parce que il y a 2000 hectares, tu vois, tu parlais des forêts qui disparaissent, ça, bah, là, en fait, euh, il y a 2000 hectares de terre bocagère humide euh, qui est sauvée, quoi. Oui, mais enfin, si ça part juste en, gros truc agricole euh, pour juste faire du bio et puis faire tourner l'économie locale du coin, on fera juste tourner l'économie, en fait. Bah, franchement, et c'est tout. Ce sera déjà une victoire. De faire tourner l'économie Écoute, c'est pas mal, hein, c'est c'est sympa, mais bon, pour moi. après, moi, je porte d'autres trucs aussi. Hein. Je porte aussi euh, l'agriculture communiste, euh, le soutien, le soutien à plein de luttes, euh, le fait que la ZAD ce soit une base avant ou arrière, je ne sais pas comment dire, mais de lutte en général. Et pour moi, c'est pour ça que la ZAD, elle s'inscrit dans un projet qu'on pourrait dire révolutionnaire, même si ce mot-là, ça me rend. voit la révolution, la même manière. Good, good, good. je crois pas qu'ils ont le droit de tuer. Pour construire les gens. Non, ils ont pas le droit de tuer en fait, c'est non, ils ont pas le droit, mais ça peut arriver par accident tellement que c'est violent en fait. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Euh, ce dont je voulais parler aussi, c'était par rapport aux manifestations, c'est qu'en fait, s'il y avait encore euh, une offensive, par exemple par euh, des gendarmes, ça aurait été d'essayer au lieu de d'être agressif et de montrer la violence en lançant des projectiles sur des policiers, d'essayer d'être non violent, juste une fois pour essayer. Peut-être que ça va les faire réfléchir. Et ce sera bien aussi de. Ça changerait de montrer une image euh, tout le temps, euh, de montrer une image de violence et d'agressivité. Parce bah, que. C'est pour se défendre, non C'est pour se défendre. C'est sûr que si au bout d'un moment il tape, euh, il tape de trop, on va se défendre. Mais c'est bien d'essayer, tu vois, parce que on n'est pas tout le temps obligé d'être dans la violence. Et que ça peut faire peur à des gens de voir tout le temps des images qui sont projetées. on est tout le temps en cagoulé avec. ou, euh, euh, ou, euh, en train de lancer des choses, d'être. de faire peur. Il y, a tout le temps plein de choses qui se passent, qu'elles soient, tu vois, qu'elles soient non violentes ou, ou moins non violentes. Il y a tout le temps plein de choses qui se passent et les images qu'on voit, c'est souvent toujours c'est quasiment toujours celle des, moments de violence et très, trop peu souvent celle c'est la violence qui vient de, la police ou euh, de l'État, mais plus souvent la violence des personnes qui sont en lutte. Mm. C'est souvent ces images-là qu'on nous montre. Euh, et justement, peut-être que euh, faudrait aussi voir à pouvoir montrer d'autres images et pour ça, peut-être réussir à se passer des, des médias. Moi, quelque part, euh, je, me, sens bien ici parce que je viens de l'Afrique. Quoi. L'Afrique en Afrique, on se salit. Tu parles ton voisin comme tu veux. Hmm. Et ici, quand je passe, euh, il y a tout le temps des gens, bonjour. Vous, hmm. dites bonjour, mais en ville, personne, chacun dans son ils sont pressés, ils pensent que le monde ne va pas finir en fait. D'ailleurs, euh, ça ne se limite pas qu'à l'Azad parce que le mouvement qui est à Nantes, euh, les gens de l'Azad se sont levés pour les soutenir. Donc c'est hyper mm. chouette quoi. Mais parce qu'en fait, le, fait d'avoir prise sur là où tu vis, c'est pas que euh, t'occuper de toi, quoi. C'est aussi de pouvoir euh, réfléchir ensemble et, agir ensemble sur, dans des cadres de lutte, de choses que tu veux soutenir mm. ou essayer de changer dans le monde, enfin, et que ça se limite pas à juste ta porte ou ton territoire. Les très fermé en fait. Même les personnes âgées sont isolées. En hein. ça fragilise chacun de nous. Et si on se sent entouré, eh tout de suite ça répond à plein de questions. On est des êtres sociaux, on a besoin de regarder les gens, euh, que ce soit un regard qu'en plus qu'il y ait des gens qui ne sont pas payés pour nous regarder. moi je pense que la communauté c'est la chose la plus forte qui a la force de, d'être une alternative à l'individualisme. Pour moi, c'est le, modèle, enfin, c'est un modèle qui définit rien du tout, hein. des communautés comme ci, des communautés comme ça. Quand ils sont là en train de dire le communautarisme et tout, ben, ils ont bien compris que la communauté, ça peut être quelque chose qui peut être fort. Et, du coup, ils l'attaquent forcément. Les Et en plus, ceux qui ont le pouvoir, eux, ils ont bien compris ça, parce que la, communauté de la haute bourgeoisie, comme la claire, elle est forte, elle s'entretient elle-même, et elle domine le monde. Quoi. Ça m'arrive de lire le News, il y a quand même des vraies euh, discussions sur le, les modèles de, société qui, peuvent être développés ici. Et je trouve que c'est quelque chose d'important et que fait finalement pas euh, le pouvoir en place. Euh, il, serait, enfin, il réinvente de temps en temps, mais très lentement. Quelque part, il serait même salutaire que, que ce genre d'endroit se développe un peu partout. Ouais, il y a eu toute une période avec énormément de tensions autour de Sentazad et de reproches et tout ça sur les projets agricoles, les projets agricoles ils prennent toute la place, nan nan nan nan nan. Il y a aussi un truc de, je crois, de parler en fait de ce que tu fais en fait, de se dire à un moment c'est politique. J'ai ce côté, euh, l'autre côté de me dire en fait c'est super dommage que tous les autres ils parlent pas de ce qu'ils foutent quoi ou de ce qu'ils foutent pas, tu vois, parce qu'en vrai, bah oui, moi je trouve c'est important d'avoir des zones où tu peux souffler, t'es pas obligé de te lever le matin à 7... Moi ça me va hein, de me lever le matin à 7h du temps, mais d'avoir un emploi du temps jusque 10h le soir. Je kiffe quoi, mais en fait, si des gens ils veulent juste se poser pendant deux ans là, avoir arrêter le salariat et juste tu respirer mais très bien en fait je veux que ça serve à ça aussi cette zone et, et je veux qu'on puisse le porter mais pour pouvoir le porter, il eh ben, faut qu'il y ait des paroles dessus. Et moi, je vais pas les mettre parce que c'est pas ma vie en fait. mon projet en ce moment, c'est de construire une cabane avec euh, des piquets en châtaignier et des pavés de la ville de Nantes. et de <laughs> montrer aux gens à l'Est qu'il est possible de faire des cabanes euh, sans palette et sans bâche. Ça va être compliqué, mais. Sans genre... Ouais, j'aimerais beaucoup faire un toit, genre en ardoise, en chaume, n'importe quoi, mais pas de bâche. C'est sûr que communiquer là-dessus, ben, je vais en parler, mais genre, je ne vois pas écrire un truc là-dessus non plus et dire genre, euh, aux gens, et eh, regardez je vis ma vie. Ça, me paraît normal de vivre sa vie, quoi. Ça me paraît normal qu'une vie soit politisée aussi. Pour l'organisation future, on va... je ne vois pas, par exemple, dans, un truc très carré, l'État français dire euh, je ne vais pas construire l'aéroport et puis laisser... Euh, et puis c'est plus son problème. De, dire ce que l'on fait, on, on sera obligé. Mais tous les gens, quand on parlait de, des reportages qui sont faits sur nous, euh, des médias. En fait, cela je pourrais jamais les toucher par, en leur disant euh, je fais ma cabane. Le truc, c'est pas forcément je fais ma cabane et je la fais comme ça, c'est parce que dans les trucs agricoles, on n'a pas communiqué en disant oh, ouais, tiens, euh, nous on fait un champ de blé, blablabla, quoi, mais plus sur la dynamique globale. Et moi je trouve qu'il y a une dynamique globale sur l'habitation. En vrai, c'est pas normal. En vrai, c'est pas normal. Un moment où tu peux venir, tu peux t'installer, tu peux construire un truc, tu peux reprendre une cabane. On ne va pas te demander ta putain de carte d'identité, on ne va pas te demander tes revenus, on va pas te demander de garant, on va pas te demander de payer. ce truc qu'on te demande, tu vois, c'est de pas foutre de merde, de t'installer dans un endroit qui marche pour les autres, de causer avec tes voisins, enfin d'être dans un truc juste simplement de. Ben, viens te poser, c'est bienvenu, juste tu, tu, tu, fais au mieux pour pas que ça fasse euh, trop chier trop de monde, quoi. Mm. Euh, du coup, c'est pareil pour moi, sur le truc agricole, il y a un truc qui est incroyable, c'est pas, pas de cultiver des trucs, en fait, c'est euh, de pouvoir être dans un mode que plein de gens, ils apprennent que plein de gens ils s'y mettent et d'être dans un truc de partage assez inconditionnel. Le, non-marché c'est assez inconditionnel. Les endroits de partage, enfin, comme ça il y en a aussi assez peu quoi dans ce monde-là quoi pas l'eau, pas l'électricité, je le vis très bien. Et alors, euh, bah oui, j'ai les mains sales parce que je suis sorti du chantier, que je suis venu directement ici, et puis je vais passer euh, chez les voisins qui sont à 300 mètres et qui ont de l'eau prendre ma douche ce soir, en fait. Ça le fait, mais ça prend du temps. Et je pense, c'est un confort auquel je suis attaché d'avoir euh, du gaz pour, cuisiner, par exemple. Même si quand on s'est installé ici, ben, on faisait tout au rocket stove, mais c'est vrai que ça le faisait, je, suis d'accord avec toi. Je crois que c'est vraiment important. C'est pas du confort inutile, quoi. Si ça nous dégage du temps pour pour avoir une stratégie médiatique, pour... Euh, <laughs> c'est dommage que j'ai dit ça. J'étais en train d'être d'accord avec toi sur qu'effectivement ce temps il est précieux, mm. mais ce temps, c'est pas pour moi, ce que quand j'ai envie de me dégager ce temps et que je suis contente qu'on ait du gaz pour le café, c'est pas pour une stratégie médiatique, c'est pour avoir du temps pour faire des choses concrètes, pour aller travailler, dire. Oui, oui, mais c'est aussi pour, se lutter, pour euh, lutter contre ce monde et l'État et tout. quoi. Enfin, c'est aussi parce qu'on est en lutte, on a besoin de temps aussi pour la lutte. Quoi. Mm. cette idée de vivre à la campagne, je crois, euh, on a du mal à comprendre comment c'est déjà un luxe de se projeter dans vivre à la campagne et avoir accès à ces codes-là, euh, la question du maraîchage, de... Ouais, toute une espèce de vie euh, qui rentre bien maintenant aussi dans une logique néo-rural, on va tous aller vivre en éco-construction, chier dans des copeaux. Je sais que moi, une fois, on m'a dit « Mais tu critiques tout, tout le temps, mais qu'est-ce que tu voudrais à la place ?» Et je suis assez contente de pas savoir ce que je voudrais à la place. Si moi, j'avais imaginé toute seule ce que je voudrais comme projet de société, bah c'est hyper glauque. Le projet de société dont je rêve, c'est un projet de société que je peux pas imaginer parce qu'on l'aurait créé à plusieurs parce qu'il serait le fruit de, il serait l'addition de, tous nos vécus que j'ai pas, de tous euh, nos besoins que je connais pas. Moi, je fais partie des gens chanceux sur cette planète. Du coup, ben, je peux pas savoir qu'est-ce que ça serait qui bien, qui soit, qui, soit bien, qui change. Parce que je vis pas de racisme, je vis pas dans un pays dont la politique est complètement manipulée par une puissance occidentale et où on peut jamais espérer de changement. Je vis pas. Euh, mère de famille avec des gosses euh, dont j'ai peur qu'ils mangent pas le soir. Enfin, quand on est dans le haut du panier, euh, peut-être la question elle est plus tellement de rêver soi, mais plutôt euh, apprendre à rêver avec les autres, donc apprendre à les écouter. On voit bien que le capitalisme va dans le mur, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Et eh bah, ben, si vous voulez y aller, allez-y, mais laissez ceux et celles qui ont envie d'essayer autre chose de le faire la solidarité, elle est criminalisée. Donc euh, les curseurs des valeurs euh, ont terriblement bougé. Et en fait, on ne peut pas laisser faire ça. Euh, on peut pas, on peut pas, parce qu'on dira dans quelques années, voilà, on, savait. Et en fait, on sait. J'ai envie de dire, on verra. Pour moi, la, ZAD, elle existe. Elle, c'est une idée. Hein, au final, si elle existe ici, ailleurs, c'est une constellation. Le gouvernement ne pourra jamais enlever ce qui s'est fait, ce qui s'est créé, ce qui s'est pensé, ce qui s'est imaginé, ce qui s'est organisé ici. Et euh, tout ce que ça... Euh, tout ce qui se passera après. Ouais, cette envie un peu désespérée, mais quand même euh, extrêmement présente de ne pas lâcher l'affaire, on verra. <laughs> mais après aussi, après si on change trop la ZAD, après ça deviendra je sais pas, moi j'aime bien comme tant qu'elle est. Après, ah, après tu il faut. Écrases le fil. Tu écrases le fil. Tu écrases le fil.